Сүтэр сүтэр За бүгдээрээ юу вэ? Цаана итэг стил байна. За тэгээд би баг анх удаага л өөрийнхөө нэрийг хэлж байгаа интро хийж явах шиг байна. Тэгээд Тэгээ ялтчгүй аимшигын тоглоом өнөөдөр тоглоомор санагдлаа. Тэгээд би э, бас өчигдөр э, одоо нэг домгийнхаа бичлэгийг үзээ тэгээд э, амар аимшигын тоглоом бүр амар ингээд тоглох сонирхол төрлөө тэгээд юу ч гэсэн бүгдээр өнөөдөр shadow усгээд аимшигын тоглоомыг тоглоулна за тэгээд хөөх за тэгээд энэ тоглоомыг би яаж авсан бэ гэх юм бол манай нэг найз намагийн тоглоомыг тоглоо гэд тоглоорой гэд байсан тэгээд юу ч гэсэн надад ч гэсэн амар сонирхолтой ийм хальт харагдах шиг болохоор нь би бас тогломоор санагдлаа. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн сонирхолтой байх гэж найж байна. Тэгэд за за. Олон юм яриад явах уу? Эхэлцгээе. The player in headphones аа тэгээд за чихвчээ зүгээр шүн тоглох юм бол бүрэн тэр мэдрэмжийг аавна гинэ. За тэгээд за би нөх англитаа бас амар сайн биш шүү хүмүүсээ. Тэгэх юм учраас бас орчуулах зүйл амар гарвал. За юу ч гэсэн зочид буудалд орой байна гэсэн. Орой зочид буудалд. За би бааны өрөөнд хусанд орж байгаа юм да. Тэгэхээр э, юу гэсэн үг вэ? За. Лифт. Лифт. Надад флашлайт дөрөнөө. За хаал хонголгоё. Йоо, за ээж гараа залуусаа би Тэг миний хаалт ороод байгаа юм уу? Йоо энэ айгуу гоё дүрслэлтэй тоглоом байна. Don't smoke kids гэж шүү. Битээ тамхи татараа. Хүүхдүүдээ. За энд юу байна? За би өнөөдөр маш муу харагдж байна гинэ. Тэ би тийшээ явхаас өмнө энэ хаваар нэг үтэж харах юм байвал I'm just I'm here just for show. За би зөвхөн шоуны төлөө л энд байна гинэ. Yeah. За тэгээд дээрэс нь та бүхэн намайг нэг cover хийснийг мэдж байгаа бох. Тэгээд э, тэр cover-ыг та бүхэн э, та бүхэн таалагдсан болвол та бүхэн Facebook дээр share хийж туслаарай. Тэгээд бүгдээрээ яг уу Rocket байхыг өөрийг нь харах хүртэл нь share хий. Гэтэ тийм болохгүй л хальта. Гэтэ зүгээр тэгж туслаарай. За тэгээд the best thing that a э, human can do За хүний хамгийн хүнд хэцүү ажлын дараа хийж чаддаг зүйл бол амрах гэж байна. Магадгүй шүү, магадгүй. Юу маг тийм дээ. За, я сая энэ хаалга нүдэд байсан шүү дээ. Яа нь юу яаж байгаа л доо. Тэр хүн биш дээ. Би сууж мох ч юм уу. Өсөрч болж байна. Йоо ямар эвгүй юм бэ? За за бүгдээрээ зүгээр л ээлдэх хүн шиг байцгаая. Сайн байна уу? Та сая манай хаалгыг өө Йоо, би юу тоглолчихвоо? Энэ ямар гой зураг вэ? Сайн байна уу? Сая манай хаалгыг хинэг нь тогшгшг болсон. Энэ хин байсан бол э, гэж э, асуу хин байсан бол хэрвээ энд хүн байгаа бол хариу өгнө үү? Even if it's open I can't leave yet. Энэ хаалга онгорхой байгаа боловч би арайхан гарч болохгүй гэж шүү. Саний хүн алга болсон юм уу тэгээд? За за бүгдээр бас э, харанхуу тоглоомыг э, биш харанхуу гинэ аим шиг тоглоомнуудыг зөндөл тоглож явж исэн тэгээд бид нар тал туршлага байгаа. What the heck? I need to get my stuff back. Юу ямар э, юу нь олчвоо? Би өөрийнхөө юмыг буцааж авах хэрэгтэй гинэ. Яа, юу л болоод байна да залуусаа. энэ онгохгүй. Надад flashlight дээр байхгүй мүү? Энэ тоглоом жоохон flashlight дээрийн юм хүм оруулах хэрэгтэй байсан байх л гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол энэ бүр арай л харах байна. Үсээ ийш өөрөө байгаагүй үстэй. Йоо. <laughs> Йоо. Аа энэ бол э, их э, гой зураг байна. Йоо, миний сүүдэр биш үү? Йоо, энэ бүр ямар амар. Йоо, би чи ямар амар сүүдэртэй юм бэ? Йоо. <laughs> За, бүгдээр ой, ёо, ёо, ёо, ёо, ёо, ёо, ёо. За, энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Энэ юу ч вэ? Энэ бол зүгээр л тийг бих байна. Тэгэхээр ой, шкаф биш. Press G to turn on glow stick. <gasps> Аа нөгөө нэг юм ногоо нэг юм гэрлээдэг та. Тим юм би авчихсан боллоо. За би надад ногоон гэрлээ. Чи одоо яах юм? Хөөе. Йоо ямар эвгүй юм бэ? Йоо би бол ногоон. Чи бол улаан. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Чи юу ч чадахгүй чи хийн. Оо, бичих шин. За, ээ бурхан минь I can't describe what is happening here. Би энэ юу болоог тайлбарч чадахгүй байна. Намайг шин нэг юм сэрээгээд тэгээд би гэрлээ асаасан чинь тэгээд би нэг сонин корд булан булангуудаа нэг сонин сүүдээр хараад байсан. Тэгээд би өмнөдөө яг баах шахсан. Тэгээд тэгээд би түлхүүрээрээ гарах хаалгыг хаасан. Тэгээд би энэ зураг нэг зургнууд дээр нь тавьсан чинь зургнуудын нэгэн дээр нь тавьсан чинь тэгээд эндээс л гарахгүй бах та Austin Rooms За юу ч гэсэн нэг хүн нэг сүүдэр шиг юм хараа тэгээд түрээр цожлон гутлаа зургийн нэг юм хөндлө хийцэн юм шиг байна. Тэгээд 16 дугаар өрөөнд байгаа ч гинөө тэгжлэх шиг байна. Би одоо буцаа явах хэрэгтэй маяг ши. Турмаар байна. Гэхдээ хөвсөр хүнд алдах юм байхгүй. Оо Йоо, лагартч сайхан пиши шари Монгол байгаа Lamborghini-г хармаар байна. Лилтэй надаас 4 насаар дүү надад доотогоор юуч байхгүй байна. Хүмүүс намайг баян бацсан гэж бодог. Яг үндэ би тийм биш л дээ. Би хизэж гоё писэтэй байгаагүй. Яаж байхад график нь энтэй л их пиши пиши пиши. Даши was here, you know. За даши энд байсан гэж шүү. What? <gasps> Дахиад хөрөлчихсөн шүү тосгүй байсан ч ёо За 18 дугаар өрөөлөө бол намайг оруулсангүй. За энэ бол хар дарсан зүуд аа э, э, би яг төлхөрийг унсны дараа аа э, хаалгыг онгойлгох гэж оролдож байсан. Тэгээд э, нэг гачин хар юм над руу ойртол ойртол байсан. Тэгээд би гарахыг хүссэн боловч чадаагүй. Тэгээд э, түлхүүр бол 0-д э, байгаа. Тэгээд I think I could get fire paper. За би надад нэг юм цаас юм уу ямар нэгэн байсан бол би авч чадах байсан баха гэж бодож ийн гэсэн байна. За. Таачих. Оо. Өө би нэр нэг цаас олчих юм бол нөгөө нэг э, бааны өрийг онгойлгож олон болно гэдээс нүгөө юу. Тэгвэл одоо би ингэ онгойлгох юм шүү. Аа, bathroom энэ bathroom. Аа, шууд онгойлго. <gasps> Энэ дотор хүн байгаа мó? Баярлалаа өгшөн. Юу ч гэсэн чаанд баярсан шүү. Йоо. Энэ нүлэн хөнгөг биш юм. Йоо. За яж гараа үгүй санаа тэгээд явахгүй бол би бүр амар яг үндэ амар айгаад байна. <laughs> Йоо. За за. Аа, идэг стил зөрөгтэй бол аа хинч хинч айлгаж чадахгүй. Оо, зураг өөрчлөгдсөн биз. I don't know why, but this woman creeps me out. Би яагаад гэдэг мэдэхгүй ч гэсэн энэ эмэгтэй намайг айлгаж ингэ. Яг зүйтэй. <gasps> Оо! Юу вэ? За, ёо. За, бүгдээрээ 50 байцгаая. Энэ бол тоглоом. Та нар юу ч хийж чадахгүй. Ее. За, манай найз би ингээд шал угааж ирсэн чинь аа mop bug гэдэг нь үү? За, би нэг ямар нэгэн mop гэдэг юм мэдгүй байна. За, юу ч гэсэн нэг савны савны доогуур нэг юм шар биш биш шар юуны доогуур төлхөр үлдээсэн. Тэгээд э, чи чамаг олно гэж найдаж байна. Тэгээд энергийн өрөө рүү орох төлхөв шүү гинэ. Бити эвдэлчээрэ гэж байна. За бүгдээрээ жинхэн аюулаас хамгаалах зүйлээ олчлоо. Энэ бол яалтчгүй Фредди байгаа. Фредди бид нар хамгаалах болно. Гэтэ яг үндэ Фредди биш лээ. Гэтэ бид нар бид нар хэрвээ энийг Фредди гэж бодох юм бол яг Фредди болчихно гэсэн үг. За Фредди айн замдаа гарцгаая. Та нар Фредиг ёо, та нар Фредиг ерөөсөө айлгаж чадахгүй. Ее. Фреди бол аимшигын тоглоомын хаан. Та нар бурхандаа залбирах ёстой. Оо ямар гой зургүй. За энэ төлхөр надад алга болоод байна тэгээд I couldn't get them. Би тэдрийг авч чадаагүй тэгээд аа э, Сүүдэрнүүд намайг авчлаач гинөө мэдгүй. Өө би сүүдэртэй штэ өө. Хин юу хин дуурайд байгаа юм бэ өө? Хин бэ? Хин бэ? За альвэ гарч ирэх юм байгаа юм бол хурдан гараад ирэлтээ. Намайг ин хүлээлгээл байх юм. Яа би нэг амар нэг юм амар э, раймиг авчихсан юм тий. Би тэдрийг намайг ангуушлахаа болооч гэж хүсэж ин тэгээд би улдж чадахгүй байна, би идэж чадахгүй байна, би юу ч хийж чадахгүй байна. Тэгээд аа э, тэгэхээр э, чи чи хинч байсан аа түлхүүрийг аваад тэгээд хэрэгл. Тэгээд үхэл хүртлээ ихтэлтэй бай. За юу ч гэсэн би энэ тоглоомыг доос хүртэл өгөх юм байна гэдгийг ойлголоо. Аа. Yes! Би чиний найз чинь байна. Би бол бас сүдэр. Оо юу вэ? Яар л та. Би баг хамгийн аимшигын хүн юм шүү. Би бүр амар өндөр тэгээ бас амар сүйдэртэй юм шин. Йоо би би бурхан чинь байна. Бурхан чинь байна. Бурхан чинь байна. Бурхан чинь байна. Бурхан чинь <laughs> байна. Бурхан чинь байна. Бурхан чинь байна. Йоо. Yeah, бурхан чинь байна. Бурхан чинь байна бурхан чинь байна. Яа, бурхан дээрээ хүрээдэр. Ее. Ямар гоё юм бэ? Юу ээ? Энэ нөгөө нэг Air авраг том AirPod уу? Юу вэ? Сүх юм уу? Хоккейгийн нөгөө нэг за тэд нар надад хэлсэн аа гэра get out from here. Тэд нар надаа эндээс гар гэж хэлсэн. Тэгээд Эндээс гараад хэзэж бити ирээрээ. Тэгээд чи энд байх юм бол чи юу хүн? Гэтэ тэд нар миний найзууд юм шиг би мэдэрсэн. Тэд нар өвтөхийг хүсэхгүй байна нэ. Тийм ээ. Бид нар бүгдээрээ л адилхан сүүдэрнүүд. Сүүдэр сүүдэртэй хайртай. Сүүдэр сүүдэр. Гар байна уу? Йой. Sutur. Sutur. Sutur. Sutur. Ah! Ah! Ah! Oh! Ой за усаа уцгаая. Йоо. Би жинхэнэ бурхан өндөрлөө. Энэ байна. Энэ арал та. Бурх, буурхан. Бурхан. Э, энийг э, манай найз өгж исэн тэгээд э, энийг би бурхан гэдэгт итгэж байна. За энийг одоо бүгдээрээ урдаа тавиад тоглоцгоё. За энийг зүгээр ширээнийхээ урд тавьчих. Энэ юу вэ? За тэгээд үгцээд сая би яг яг яг өөхөх ёсгүй байсан юм шиг байна тий. Танийхаа юу байсан бэ? Тэгвэл юу байсан бэ? Хэлэлтэй. Юу байсан? Сүүдэр юм уу? Сүүдэр. Сонин сүүдэр. Би саний дэлгүүрийг аваад аа яг хааш орох вэ юм болоо. Тэрийг л би сайн ойлгосонгүй. За. Йоу. Бурхан. Бурхан. Бурхан, бурхан, бурхан. Бурхан. Oh, God. яг э, гол намайг ойлгож байгаа зүйл нь юу вэ гэх юм бол э, энэ зүгээр л нэг э, юу байна тхүү. Аа дуун дуу чимэл намайг бүр амар ойлгож байна. Яа, бухан чинь байна. Би бол бухан чинь байна. Өө ёй. Ёо, бухан чинь байна. Ёй. За за одоо би яахгүй. Ийм ийм ийм юмнаас айна гэж юу хэлсэн. Оо түр бол. Хацгаа. Зүгэлгүй буюу хаашаа гүйж вэ? аимшиг тоглоом гэхээс илүү нөгөө нэг бүтээгдэхүүн юу юм За somehow I knew the gas tank was cursed. За би яаж хийж байгаа тэр э, төрсний савыг э, харагцсан гэдгийг мэдсэн. Тэгээд би хокиныхоо ингээд юмыг аваад тэгээд тийшээ түлхсэн чинь тэгээд утаа гарч ирээ тэгээд хэлбэрээ тэгээд э, би өөрийнхөө нөгөө юмыг хийтер аа нөгөө нэг парн дээр тавиад хинийг хэрэгтэй байж магадгүй гэж бодсон л гэж байна тэгээд When I touched the mirror, uh, I appeared in place unknown for me. За би э, толон төрсөн чинь би нэг э, нэг сонин танихгүй ч мэдэхгүй газар э, хүрээд ирсэн гинөө. За тэгсэн гэж байна. За за юу ч гэсэн одоо тоглоом дуусгах юм шиг байна да. Үзцгээе. Оо битбокс гэж би баг юм бас юу гэдэг юм мэдгүй. Ер нь зүгээр яг бөмбөрний л дуу. Йоо, энэ тоглоом бүр зоргоороо те. Зүгээр намайг За энэ э, YouTube руу авчлаа. Юу вэ? За энэ э, тоглоом юу ясны хүн This is би яг ямар тоглоом сонгоч вэ? Йоо! За. Ха. Оо, миний нөгөө нэг юу ажиллахаа байсан гэж. За, бидний урд оо, шүүхээр авчихсан шүү дээ. Яа нүрээд ирвэ. энэ тоглоом бүр диско боллоо. Дисконы өрөө боллоо. Оо. Үчэн гоё юм шин. Улаанаар хэ. Йоо, юу энэ да? Залуу минь. Аа, маа. Оо, хардснаа сая. Э? Йоо, ичэн галан тесвэргүй юм байна штэ. Ямар. Арай арай. Түүл энэ ийз ийз ийз. Түүл энэ ийз гард байсан биз дээ. Маа. Аа за би аль хэдийн өөхийг хүсэж байна. Тэгээд тэн одоо бол ямар ч юуг болсон. Аа найдварг болсон. Бид нар бүгд өгсөн. Бүгд бүгдээрээ одоо юугмэр дууссан. Аа тэгээд Чи намайг чи намайг айлгаж амар сайн зүйл хийсэн. Баяр хүргэе. Тэгээд одоо энэ хурдан дуусах хурдан над төр хүрээд иргэн үү? Юу ээ? Чи юу ээ? Юу ээ? Инх ингээл Грани! Грани! <gasps> Би чамаг санж байсан, Грани. цаашаа юу хийгээд Оо. Тэр тойлонд грани харагдаад байдаг наад зүй. Үгүй. ямар дуустдгүй тоглоом бэ? Арайч тий. Чи дууссан гинэ. За дууссан. Зүгээр дууссан. Яшиг зүгээр. төгсгөлийн хэсэг дээр нэг жоохон утгагүй л болчлоо л доо. Тэгээд угаасаа зүгээр явж явж ирсэн нь зүгээр л нэг э, нэг сонио хар өнгөтэй юм гарч ирэнгүүтлээ. Тоглоом дуусчлаа. За за тэгээд э, юу ч гэсэн имжлэг э, таагдсан бол лайк ам subscribe дараарай үзчихтэй. Тэгээд дараагийн имжлэгээр а төр уулзтлаа төр баяртай. Peace.